<laughs> よいしょ <laughs> どうしようどうしたはいはいというわけでですね、うん、今日はえー、っと10月31日うん、うん、10月31日まあ前もって撮ってるんですけど10月31日で、うん、えー、っと YouTube 始めて丸3年を迎えられましたいやすごいね 3 <laughs> 年。うん。少量チャンネル。2016年秋、SNS で出会い交際をスタート。翌18年9月、東京都中野区、パートナーシップ先生を受領。披露宴も行いました。同年10月31日、YouTube チャンネル少量チャンネルを開設。本日は少量チャンネル3周年を記念して特別編を公開今まで話してこなかったこと そして2人の思い出話を語っていただきました3 <laughs> 年うん丸3年4年目か、そううんどうどうなんだろうななんかさ正直、うんここも続くと思わなかった僕あ本当にうんえ思ってたいや俺は思ってたよあ本当、うんなんかいやうーんそうだね なんか、その、なんていうの、あの、多分さ、今始める YouTube すする方ってさ、うん多分前もって、この時間の何時にアップするとか、うんうん何時に何時にっていうふうに考えてる人とか多いと思うんだけど、うんそれまで僕らさ、ほとんどさ、YouTube そこまでさ、うん正直見てなかった方じゃない。あ、そうね。ねうん。で、それでさ、じゃあ撮ってみようっていう話なんてうさ、んうんうん。で、一番最初でしょそう。 で、あの、井の頭公園で、うん。じゃあ今からと撮ろうって言って、携帯一台で始めてさ、うん。懐かしいね。ね、もうすんごい恥ずかしかったの覚えてる。うん、 <laughs> 極力さ、うんなんか人気のないところを探して、うんうんうん、なんか撮影した記憶があるんそうだけよど。ね、うん。 <laughs> ね、うんなんかねでどうだったかななんか編集とかもほとんど うん、ほとんどってほぼほ本当に全くしたことなかったし、うんうん、だからそれでなんかそれこそ携帯のアプリとかでさ始めてさ、うん、YouTube の投稿する時間とか何時にあげるとか分かってなかったから、うん、そうだよね動画できたらアップするとか、本当になんか今だったら考えられないけどなんか本当に午後2時とか3時とかアップしてた時とかも、確かにねうんうんうん ね、そんな感じだったよね。ねえ、よくやってたよね。携帯で編集を。ねえ。ねえ。いや、本当に、なんか、よくわけわかんなかったけどね。 <laughs> 本当に。そう、ネットの世界があんまり正直分かってなくって、うんうん、どういう感じで見られてるのかとか、うん、ね。俺もなんかその、翔ちゃんに誘われて、YouTube を撮り始めてから、うん、あの、いろんなチャンネル見るようになったもんね。 それまではもう全然、なんか音楽聴くだけとか、本当にそんな感じだった。うん。うん。そうよね。うん。 <laughs> それこそ、うん、最初、何がきっかけかななんかその、YouTube ちょこちょこ見てて、うん、それこそ、一番最初多分セイガブレンさんが、うんうん、ゲイカップルの中でやってて、それを僕は見てたから、うんうん、で、 やっぱり外国の方とか結構多かったけど、そうだね。とか、あと日本人と外国の方のゲイカップルさんは多かったけど、日本人同士のゲイカップルっていうことが、正直僕ら、僕たちよりも前の人あんま知らなくて、うん、そうかもしれない。まあ、それより前は、まあ、ゆうぶさんとかも。うんうん。ね。あれだよね、ユ YouTube じゃなくて、うん、なんだっけツイキャスとか。ツイキャスとか、そのそういうやつか。 とか、あとまあ一人でやってる時もあったし、うん、まあね、また別なんだけど、うん、日本人同士のゲイカップルの方が始めてるのがなかったから、うん、それは僕らがすべきかなって思って。なるほどね。やったんだけど。 <laughs> そういうね、理由があってね。確かに確かに。うんうん、今だったらね、いろいろ増えてきてね。いや、ほんと増えたよね、今ね。うんうんうんうん もうどれくらいいるんだろう。わかんないわかんない。うん。でもさ、難しいよね。やっぱり続けてる人たちはさ、うん、あの、ちょっと少ないというかさ、始めるけど、うん、もう更新しなくなるカップルとかもやっぱ多いしさ。そうだね。うん、カップルさんは結構別れました。 <laughs> まあ、 <laughs> そういうね、そういう事情もあるからね。うん、うん、まあ、うちらはそれに 比べるあれじゃないけど、うん、そう考えると、よくやってるなって思うよね。 <laughs> 続けてね。そうだね。ほぼ毎週、必ず1回くらいはね、あげてるよね。そうだね、1回はあげてるね。うんうん、間をめちゃくちゃ開けるってことはあんまないもんね。あったっけえ投稿しない時期みたいな。うん。ネクストアップの時。ああ、まあそれはね。うん。 ちょっと時間がなさすぎて。 <laughs> そう。まあ、それはね、しょうがないとして。それ以外だったら大体あげてるもんね。そうだね。うんうんうん。すごいな。 <laughs> もう今まででさ、何本くらい撮ったんだろうえ、でも、今多分、動画、一応数字でわかるんだけど、300何十本ってあるんだけど、ただ非公開にしてる動画もあるから、 あ、そうね。どうだろうね。でもまあ、400はいってないけど、300、うん、半分ぐらいかなと思うけど。そうか、そうか。まあ、3年で300って言ったらさ、1年で100でしょそうだね。うん。で、365日あるから、だいたい4日に1回くらいは上げてるくらいの。うん。いや、すごいね。そうだね。うん。 いや、翔ちゃんが一番お疲れ様だよ。そんなことないよ。そんなことない編集と企画と、いろいろ。大体翔ちゃんメインでやってもらってるからさ。いやいや。うんうん。いや、なんか、ここで褒めるのもあれだけど、まあ、りょうさんがいるからです。 <laughs> いや、ありがとう。うん、褒めて、うん、褒めて伸びるタイプだから。 <laughs> <laughs> 順風満帆とも言える スタートダッシュを歩き始め進んできた3年間。その間でも YouTube から手を引こうと心が負けた日々があると彼らは言います。でもまあ3年やってきてるけどさ、うん、まあその中にはさ、うん、やっぱいろいろあるじゃん。あの、喧嘩したりとかさ、あとモチベーションが下がったりとかさ、やっぱいろいろあったよね。うん。あった。うん。 回数ね、これだけ出せてるっていう、さっきも話したけど、その中でもさ、もうやめようかっていう時もあったじゃん。やめようか。うん、そうだね。なんか、やめようか。うん。まあ、その時の勢いとかもあるけど、そうだね。喧嘩しちゃってさ、もう、YouTube やめようみたいなさ、そういう喧嘩する時も。そうだね。うん。でも、やっぱあるじゃん。なんか、 えっと、それこそさっきもちょこっと言ったけど、うん僕らが始めた時って、ほとんどその YouTube、日本人同士のゲイカップルっていうのは、YouTube 上にはいなかったから、それで、まあ、いないからやり始めようってやってて、それこそ、なんていうのどんどんさ、うんまあ、まあ2019年、2020年でまあコロナの状態になってとか、うんうんどんどん新しいさ、うん カップルさんが増えていってて、そうだね。うん。で、まあテレビとかでもさ、うん、あのドラマとか映画とかでも、そのゲイカップルを題材にしてる作品とかもいっぱいね、うん、出てきてさ。ここ最近も増えたよね。うん、うん、そういう中で、いろんな方々がいっぱいいる中で、うん、なんか正直そうだね。僕らが発信 しなくても、うん、もしかしたらもういいんじゃないかなって思ったことはあったかも。それこそ、でもそれは、うん、まあ、上から目線な <laughs> 言葉になるんだけど、なんか、それこそ、まあ、いろいろまだまだそういう課題とかは、あの LGBTQ の課題とかはあるけど、うん、まあそういうね、ドラマとか映像とかがどんどんね、出始めてるから、うん、まあ、 えっと、進んでるなって思ったのね、うん、時代が、うんうん、時代が追いついてきたって言ったらあれだけど。うんうんうん、で、だから、その中で、まあ僕らが発信しなくても、新しい方たちがいっぱいいるから、もしかして、うん、ししそうだね、しな、うん、しなくてもというか、僕たちの、が やり続けなくても、うん、どうなんだろうないいのかなとかって思った時期は正直あったかな。ああそうなんだね、うん、ただでも、うん、まあでも見てくれてる方たちもいっぱいいるし、うん、ね、応援してくれる方もいっぱいいるから、うん、うん、ややれやれてる、うんうん なんか正直そのよくアイドルの人とかが言うのが、うん、もう敵が99人になって、うん、でも1人が応援してくれるならそれまでやり続けるとかいう話あるじゃない、うんうんうん、正直そこまではできないと思うなんかうん <laughs> 多分99人も敵がいたら僕はできないうん <laughs> でも、その状況にはなってないからうん、やってるし。そうね。うんうんまあ、俺は逆に、なんかその最近やっぱり増えてきて、うんうん、あの、カップルで動画出す方たちとか、で、そのカップルごとにさ、いろんな色があるじゃん、うんうん、チャンネルの。もう、うちらの色もあれば、別のカップルさんの、なんかやり方というか、うん、そういうのもあるから、なんか、より 伝わりやすくなったのかなとは思うけどね。うん。うん。そうそうそうそう。そうだから、いい、めちゃくちゃいいと思ってて、いろんな方が出てくるっていうのは。そうそう。うん、だから、なんか、うちらが、あの、もう、やらなくてもいいかもとかいうのは、俺は思ったことなくて。ううんうん。うんうん。うちらはうちらのやり方で、あの、ゲイカップルはこういう ものですよっていうのが伝えられるかなっていうのも思うし、そうだね。うん。他のチャンネルを見てる方は、あ、こういうカップルもいるんだみたいな。なんかそういうのもね、あの、伝えられるのかなと。うんそうだね。うんうんだから、ちゃんと今は、そうだね。まあでも、正直、本気でうん。やめようとかって思ったことはない。あ、本当うん。うん。 まあ、翔ちゃんも結構、メンタルがやられることがあるからさ、やっぱ心配にはなるよね。うん。大丈夫かなみたいな。なんか悩みすぎてないかなとか、真面目だからさ。真面目さゆえに、ちょっと悩みすぎちゃって、それでなんか、心が病むとか、もうそういう状況になるのだけはちょっと嫌だなと思う。 <laughs> そういうところはちょっと心配して、じゃあもうしばらく休憩しようかとかさ。 うん。うん。いいと思う。うん、そういうことはね、ちょっと言ったりするよね。そうだね。でも、なんかそれこそ、その YouTube アップしないっていう方が案外ストレスだったり。してって編集好きだもんねうん、私なんかほとんど趣味がないから俺が <laughs> 本当に確かに確かになんかまあ映画見るとかそういうのしかね、うん、ないからやっぱ結局 YouTube 何かしらで絶対見てるし、そういう意味では切れないものだなと思ってて、うん、確かに、うんうん、まあどうなんだろうな編集をすることに関しては、まあ、転職なところあるよね、どうなんだろうねなんかさ、それこそえっと初めの時は携帯でやってたから、うん、な本当に分かんない状態でやってて、うん って気づいたらさ、うん、あ、アップされちゃったみたいな時もあったじゃないああ、なんか、ボタン、ボタンがわからなすぎて、うん、どこの操作をしていいかわかんないから、うん、なんか適当に押して、あ、今の時間にアップされたみたいなさ、あったね。 <laughs> そそんくらい疎かったから。で、ある時に、その、コメントで、うん、まあその編集が下手くそって言われたからああ、そうだったっけうん。すごく悔しかったんだけど。うんうんうん。まあでも、それは、 直せれるものだし、うん、まあそうだしね、うん、勉強できるものだから、うん、今は、うん、まあある程度、うん、今ではさあの編集を任されるようになったからさ、だっさ、うん、そう、そもそもさ、YouTube でお金もらえると思わなかった、ね。うんうんうん。いや、そうそう <laughs> そうそうそう。 <laughs> でしょ、うん、で、そうだね。だから、今考えたら、恵まれ ってた、ずっと。うん。1年目から、うん。最初の方から割と見てもらえたね。うん、いや、そうだと思う。え、何この数字とか思ってたうんうんうん。急にバッてね。ね、見てもらえることもあったしね。ってて、うん、で、それこそ僕が、その YouTube の、うん、あれかな、今どこにあるかわかんないけど、あの、もともと六本木ヒルズにある、YouTube スペース。スペースか。うん。で、 あの、ちょこちょこさ、セミナーみたいのがあったうんうん、で、そこにちょこちょこ行ってて、うん、そこで、かずえちゃんとかお会いしたし、うん、その後にネクストアップとか決まったりしたから、うん、割とその1年目から、うん、 <laughs> 恵まれてた。そうだよね。かなとは思ってはいる。いや、それがなかったらさ、うん、編集とかも、ここまでできてないよね。うん 絶対できなかった、うん、うんうんうん2018年翔太が24歳当日 YouTube を始めて丸3年今年27歳になることそしてお互いが年を重ねることと想像できなかった今について話しました <laughs> いやもうもうすぐさ、うん、まあ誕生日じゃない そう。今年、何歳なのい今年、や、知ってるけどね。何歳だろうね。 <laughs> 今日27歳。27。は27。27。まだ若いよね。本当にまだ若いよ。いやー、でもわ、ねだってほら、12違うからさ、まあそうだね。うん、12年前で、うん。俺が27歳っていうのが。でも、どうなんだろうね。なんか、ね あのさ、YouTube 始めたての頃の顔と違うんだよね。あ、そうかうな、ん。な気がするけどね。わかんない。自分で見て。うん。自分で見て。あ、そうなんだ。うん何が違うわかんない。どう違うの <laughs> えなんか成長したとか大人になったなとかそういう感じ顔つきあー。うん。が違う気がするんだけど、うん。 ね、27歳はもっと大人だとは思ってたよね。いや、そういうもんだと思う。俺も、やっぱ30越したりとか、もうすぐ40になるけど、もう全然気持ちとかは若いもん。うん。あの精神年齢とかね。ああ。うん。携わる方が、年下とか、うんうん。がね、うん。多くなってくる そうだねなって思ってて、うん、確かにどうなの27歳想像してた感じうーん想像してた感じじゃないかもああそうなんだそれこそ僕家出てから十ちょうど10年、うん、今年がなるんだけど、うん、想像してたのなんかその YouTube やってて YouTube は想像してない全くパートナーシップ先生して俺と一緒に まあ俺じゃないけど、まあ、誰かしらと一緒に生活してるっていうのを想像できしてたしてないだってパートナーシップとかもさここ数年でしょ、うん、そうだね広がったのがね、うん、うん、まさかさできるとは思ってなかったし、こういう制度ができるとも思ってなかったしねうんうんうん、昔はねうん、だから本当何が起こるかわからないなと思ううん、この先 10年とか経った時とかでも、うん、ね、うん、どうなってるんだろうね。どうなってるんだろうね。 <laughs> まあ、何があっても楽しくね、あの、充実した生活が送れてたらいいなと思うけどね。まあ、いろいろあるだろうけどね。うん。ただ、いろいろなんか目標とか、そういうのは考えたりはするんだけど、ただ、正直、どうだろう。 難しいことも多いなと思ってはいてて、うんうん、でも分かんないどうか本当に全く分かんなくて、うんうん、でもなんかどうどうなりたいですか1年後とか、うん、先とか言われたところで、うん、全然何も <laughs> 何も分かんない何も考えられないし、まあまあまあ、そうだね、うん、大体の人がそうなんだと思ううん、 <laughs> どうなってたいですかってあるそうですそうだね40代でしょうん ようこそって感じえ、何が ?40 代。なんか、俺は今のところ30代って自分の中で想像できなくって、まだまあまああと数年あるけどね。うん、40歳を迎えるっていうことは、楽しみなのか、うん、ああ、もう40歳になっちゃったか。あ、でも俺はそんなことはあんまないかもしれない。うんうんうん。なんか40代になっても、まあ自分らしく、 自分のペースで <laughs> あの、生きていけたらいいなって思ってる。うん、そうだよね。うん。多分もう、なんだろうな。あんまり変わらなくなってきてるかも。あの、20代から30代にある上がるその、なんだろう、すごく年を取った感じ、感覚と、うん、30代から40代とか40代とか50代、60代とかになる感覚は、どんどんなんか多分、その、差がなくなってきてると思う。 年を取るにつれて。はあ、ね、うん。10代から20代がとかも、もうすごいなんか違う気がするじゃん。うん、子供と本当に大人って感じ。うん、でも年を取るにつれて、その、間っていうのかな。それがどんどんどんどん狭くなってきてる感じはする。だから別に40代って言っても別にそんな嫌って感じもしないし。なんか、そう、YouTube3 年目でしょ、うん、まあ24から始めて、 今27でしょ、うん、で、3年後30でしょ、うん、ではその24から今のになるまでが、うんうん、結構、なんていうの全然違うから、うん、じゃあ30になってる時ってどうなってんのかなって思う。 <laughs> 見た目とか。どうなんだろうな想像がつかないんだよな想像つかない。このまんまかなこのまんまだと思うよ。ひげも生えないのよ。 もう、脱毛してるから。脱毛してるから。だから見た目は多分変わらないと思うから。うんうん。まあでもいつまでも若々しいっていうのはいいんじゃないううなんだろうね。わかんないな。うん。急に大人になってね、老けたって言われるよりかはさ。うん。そりゃ。でもさ、今、もうわかんなくない ?30 代とかでもさ、すごく若く見えるじゃん。見える見える。うん。 そういう。俳優さんとかもそうだしさ。そうだね。うん。そういう方でありたいなとうんうん思うかな。うん。うん。テレビとか見てても、ああ、もうこの人50なんだとかさ、あるあるあるねうん。え、全然そんな見えないみたいな人も多いからさ。うんうんうんそうね。うん。うんでもそう言われるように頑張りたい。 <laughs> えー、そんなそんな年なんですかっうんうんうん 確かにね。お世辞でも言ってほしいよね。そうだね。いや、お世辞ってそうだね。うん。まあみんなからそう思われるようにね、自分でも努力しないといけないけどね。うん。うん、そうだね。でもまあなんだろうな、YouTube とかさ、たまに、あの、ウェディングモデルのさ、うん、あのお仕事もらったりとかするじゃん。なんかやっぱ人に見られることをできてるから、そう。まだちょっと気持ち的に、うん。 あの、わかるわかるかる、うん。そうなの、そうなの。部分もあるかもしれない。そう。うん。多分、こういうのを、うん。一切してなかったら絶対、こんな、何 <laughs> の、意識してない。うん、うん、わかるわかる。意識してないし、そうだね。うん。そういうのは、芽生えたかな。うん。もともと本当に、全くそういうのは、疎い方だから、うんうん。 気にしないしさ、うん、うんって思ってたけど、うん、そうだね。俺もそうだなだからそういう点でも、うんうん、ちょっとやっててよかったなって思う。あ、そうだよね。うんうん。うんまあね、いろんなこともできるしね。多分、やってな、YouTube やってなかったらさ、やってないことめっちゃあるよね。ある。やれてないこと。そうだね。うん。 それこそ旅行とかは多分してない。あの、僕がそこまで、あの、そうかっていう、うん、インドアすぎるからさ、うん、ちょっとデブショーなところあるもんね。そうそうそう。だから、ほとんど行かないで、みたいな感じだけど、うん。海外旅行とかもしてないかもしれないよね、もしかしたらね。うん。だからそういう意味ではね、どう、動画っていうものがあってよかったなとは思ってて。うん。うん、確かに。うんうん ここでお知らせです。去年に引き続き期間限定の新グッズ第2弾が11月24日水曜日21時から発売決定こちらに写っているキャラクターその他多数別ポーズを揃えて発売しますグッズの詳しい詳細は当日21時から YouTube ライブにて詳しく紹介しますお楽しみになんかあのーうん、本当はね、うん、手紙をね、うん 書いてこようと思ったんだけどあそうなの思ったんだけど、うん、書けなくて <laughs> 時間ああ時間がなくてね、うんうんうん、昨日の夜思いついたあ寝てる寝る前にちょころっと思いつ思いついたんだけど、うん <laughs> 書けなかったけど手紙を、まあ、読む感じで、うん、あの聞いてもらえたらえ いいかなとありがとう思います。はい <laughs> まあ、まあ、YouTube 始めて、うん、ちょうど3年迎えて、うん、本当にここまで続けられると思わなかったの、うん、うん もともと僕らは YouTube より前にねもちろん付き合ってて、うん、なそれからまあパートナーシップをきっかけに、うん、あのこういう活動をし始めて、うん、でその中でやっぱりなんていうのかな続けるのちょっと辛いなとか思った時期とかも中にはあって、うん、 それで争ったりしてて、うん、なんか僕とかってそもそももともと仕事の話とか一切しない人だったから、うん、彼に、で亮もそこまで仕事の話をしないくて、うん、で YouTube に関しては2人でやってることだから、まあ話さざるを得ないもので、でなんかそれで喧嘩とかするような感じな時期とかもあったんだけど、なんかもともと YouTube をするために付き合ったわけではないから、うんうんそれで喧嘩とかするのもうんどうなんだろうって思って、うんそうなるならばなんかやらない方がいいのかなって思った時期はあったうんそれ以上にうんこの動画をすることが楽しくて うん <laughs> いや亮、うん、がいなければ、うん、本当にできてなかったと思うしうん亮、うん、がいるからいろいろ楽しく過ごせられたなって思ったうんうんうん これからも、うん、楽しく、うん、過ごせてうん、いければと思います。はい。うんよろしくお願いします。よろしくお願いします。俺からもちょっと。おえ、うん、まあちょっとっていうか、まあ俺の気持ちもお伝え <laughs> お伝えっていうのもあれだけど。まあ正直、その、今まで3年間やってきて、ずっと、翔ちゃんに任せっきりだったなっていうのは正直思ってて。あの、まあ仕事がやっぱ忙しい時もあったりとかして、企画だったりとかさ、撮影の内容あとどこで撮るとかいつ撮るとかその撮影の準備とか あと撮影終わった後の編集とか SNS とかそういうの全部翔ちゃんがメインでやってくれて翔ちゃんに任せっきりなところがあるから本当に申し訳ないなっていうのは常々思ってはいるんだけどねどうしても <laughs> 翔ちゃんはねそれでもなんかいや楽しいかなみたいな 好きでやってるからみたいな感じであの言ってくれるから本当に俺も楽しくやってこれたかなっていうのはすごい思う。だから本当翔ちゃんと一緒じゃなかったらここまでやれてないと思う本当にねだからまあこれから協力できるところは本当にたくさん協力して 翔ちゃんの負担がね、 <laughs> 少しでも、できたらいいなとは思うんだけど、まあ、なかなか俺の性格上、任せっきりになっちゃう時もあると思うんだけど、そういう時はもう本当に言ってくれていいから <laughs> もうちゃんとしてよとか考えてよとか言ってくれていいから、まあ自分で背負いすぎずにね、一緒にこれからもやっていけたらなって思う。 こちらこそよろしくお願いしますお願いします <laughs> なんで泣くのよ <laughs> いやうん、うん、なんか <laughs> いやいやもうあんま泣かないでおこうって思ってたのうんそうなんだ結構大泣いてきたから YouTube で泣いてきたからもう今のこの年になったらもう最近は泣かないようにしようとしてて あ、そうなんだ。できればね。うん、いいと思うけど。いいと思うけどね。でもなんか、うん、嬉しいですね。うん。 <laughs> 自分たちが楽しんで撮影したのを見てもらうのが、見てる方たちにとってもやっぱり楽しいだろうし。やっぱり、ね、なんか少量を見るために、今頑張ってますとか、言われるのはすごく嬉しいし。いや、本当にね。その、それ。うんうん。そのためにやってる。うんうんうんうん。まあ、4年目、コロナもね、だんだん落ち着いてきて、うん いろんなことがね、うん、まあ、外とかで撮影できたりとか、うんはい、そういうのもできるようになると思うからね、うん、またいろいろ一緒に考えてそうだねねはいやましょう動画撮っていこうね、はい、ありがとうございますありがとうございます <laughs>